क्या हाल दिल के भाई DJ Yaman DJ Yaman DJ Yaman DJ Yaman DJ Yaman DJ Yaman DJ Yaman बेरिहाना बेरिहाना बेरिहाना बेरिहाना बेरिहाना बेरिहाना Thank you. DJ Yaman, DJ Yaman, DJ Yaman, DJ Yaman, DJ Yaman, DJ Aman. भाई कोरी बात है कितना उनको काम जी दे ले सुन जात भर जा Thank <laughs> you.